Гарно, дякую. Дякую. Вельма шановні. Дякую. Справа в тому. Дякую. Дякую. Дякую. Во-во-во-во-во-во-во. О. Але, до речі, до дяку- Дякую. До речі, дякую, Дякую. треба ще додати. Дякую. Дякую. О. е, Слухай, Льоня. Будь слухай, ласка. Я тобі погано не. Е, Пане Василій Максимович, Бо я я- вас чую. бо я мало- дякую, бо я мало соображаю. Дякую. Я мало Дай- соображаю. дай- Дайте я про просвідчення скажу. Дякую. Ми живемо, дякуємо. Дякую. І ще раз дякую. Дякую. Скучні дякую. часи. А справа, в тому, дякую. а справа в тому, що дякую, дякую. що часи такі скрутні. Дякую. Та дякую, дякую, третій раз дякую. Ну дякую. Ну. Хіч хвалити, do you speak English? Do you speak English? Дякую. Скажіть мені, будь ласка, дякую. коли у нас постачання дякую. буде постійне? Дякую. Дякую, дякую, дякую. Дякую е, спасіба, Дякую. скажіть мені, будь ласка, Дякую. вона є можливість е, змінити. Дякую. Коли буде електропостачання? Дякую. Дякую. Дякую. Дякую. Дякую. О, все. Тешик. Оте